Thank you. Mas você tá achando? Qual? Regarde les poissons Team hat. René, René. Tu vas freiner. C'est bon ça, bébé On va encore goûter, hein, on ne sait pas. C'est bon C'est chaud. C'est chaud. C'est peut-être un tout petit morceau ici. Doucement. Non Tu veux pas mordre Yeah, my hands are dirty. bon